here tonight to pay tribute to your Lord, to Earth, by witnessing their emo, radical, to coding, curly play, graphics, after Cobain, music, your view. my love, always said, pure is like a box of chocolate. You never know what you're gonna get. Analyze, listen to purity, eh? Voisit tervehditä sitä historiaa, eh? kansaisi kvar. Superbless Rasmus, kusta kustapasta pelkää, pakka taas kus. Käytetrauma Zero, Metsä Tumuru, hylkytti saatana, ikinpäivä imuri, Diamondal Show, Mike GD, aitoisi rädisessä ottamassa tiimiin, kuri LP, Kypsis Pesuri, tarkoittaa Pitkäsi, sama kuin Lämeri, leijaa, pakke, vademaali, alistettu peikkei, Niku Kapitaalin, Paavi, LNE, Bliss, Visittvt, arvattuja yhtäkkiä painokertoja C, Cashman, Chapter, täytä nyt, hys, pelä mitä katu sille, sanonkin, pysty, pysty, pysty, pysty, pysty ei kassi tiskaa, jos ei osaa tiskaa, ei osaa se kassimäärä peikuttaa. Touot on vakava, että se ole tosissaan, on sitten miehestä asa nauraa. Ensin tätä turpaa, sit lisää hakata, käskyvä ruumisaikan pakki pakataa. Vetän minny jauhaa, kallo hankataa, jäsenkirri leikata, pää sakataa. Ei sun ruumisti sitä koska löytää, kun sen näin riivaa kiinni köyttä. Ja sit ei olla varma, et muistat hakastaa. Mata isiä äiti jo itse itsestään. Keski sormi pystyy, puolestuu, numero itse yhteen, kuukosta muuttuu, avaa lehti selän, avaa pois, pistä peikku alas, tekun kädessä oppe, puuttuu, puuttuu, puuttuu, puuttuu, Katke, katkettom, selvyys, penue, kai kuvitellut, Voidaan olla kuulla, rocket like, Juusuuden jaa, hierona paikasta pitäisi nähdä, juususta kesto, juuseide, vaan yksi kanasopia, se on tuttu löime, nähtis on, sopokes, maituu, palkataki, leentäki, uudetilmat taiko, laille, nisla, seopen, kääs no niinku to tell you, break from the ass, need to play you, sepies haadu, haustaa, seuraa, kun alkoholiton baari, raa, Lappe, Mounen, Professi, neljättässä aidossa, Virtapa, Kysy, Tööpysty, Kossi, asaa, Jou, kaikessa meidän syötiin Apo, joka Rappa, Jou.